hello guys commerce Guru S S चॅनलवर मी पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो मित्रांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं मी तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट सांगत असताना ॲव्हरेज ही कन्सेप्ट शिकवली होती ॲव्हरेजमध्ये आपण बघितलं होतं की बेसिक ॲव्हरेज काय असतो ॲव्हरेज कसा कॅल्क्युलेट केला जातो हे तुम्हाला मी सांगितलं होतं त्याच सिरीजला आपण कंटिन्यू करणार आहोत याचे कमीत कमी पाच ते सहा लेक्चर्स तयार होतील पाच पाच दहा दहा मिनिटाचे होतील तर तुम्ही ही कम्प्लिटली सिरीज फॉलो केली तर एवरेज नावाची जी कन्सेप्ट आहे किंवा ॲव्हरेज नावाचा तो क्वेश्चन आहे तो तुमच्या डोक्यात नाही होते इतकी सोपी कन्सेप्ट आहे फक्त तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सगळे व्हिडिओज फॉलो करावे लागतील तर तुम्ही याच्या आधीचा व्हिडिओ बघितला नसेल ॲव्हरेजचा तर तो तुम्ही माझ्या मी खाली लिंक दिलेलीच आहे तर तुम्ही आधी बघून घ्या त्यावेळेस त्यानंतर पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्हाला एक concept wise step by step process मध्ये समजत जाईल व्हिडिओला सुरू करण्याच्या आधी तुम्हाला एक विनंती करतो आपल्या चॅनलवर जर आपण नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि चॅनलच्या सबस्क्राईबच्या बाजूला एक बेल आयकॉन बेल आयकॉन असतो त्याला क्लिक करून घ्या म्हणजे जेव्हा मी तुम्हाला नवीन व्हिडिओ अपलोड केला की सगळ्यात पहिले तुम्हाला नोटिफिकेशन होत जाईल आणि याच्यात तुम्हाला लवकरात लवकर स्टेप बाय स्टेप पटापट बघता येईल त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि तुमचे जे काही डाऊट असतील मला कमेंट करा चला मग विदाऊट टाइमपास स्टार्ट करू व्हिडिओला ॲव्हरेज ही जी कन्सेप्ट मी तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितली होती याच्यात मी तुम्हाला एक कन्झिक्युटिव्ह नंबर बोललो की कन्झिक्युटिव्ह नंबरचा ॲव्हरेज कसा काढला जातो आता कन्झिक्युटिव्ह म्हणजे काय एक सेम डायरेक्शन मध्ये नंबर असतात for example one two three four five six आणि सेवन असे सात नंबर आहेत हे याचा डायरेक्शन काय सेम एका डायरेक्शन मध्ये गेले आणि सगळ्यांमध्ये जर बघितलं तर एकचा घ्या प्रत्येकामध्ये मग अशा जे नंबर असतील तर ना आपल्याला ऍव्हरेज काढणं सोपं असतं सगळ्यात सोपं कसं असतं नंबर्स किती टोटल ते बघून घ्या one two three four five six seven seven number आहे तर मग तुम्ही इकडे थ्री नंबर सोडून द्या इकडे थ्री नंबर सोडून द्या उरलेला आहे तो फोर मग आन्सर तुमचं सोरी होईल कन्झिक्युटिव्ह नंबर मध्ये हा फायदा होतो कारण जर तुमची लाईट एका डायरेक्शन मध्ये असेल सेम डायरेक्शन असेल तर सेम डायरेक्शन मध्ये आन्सर तुमचं डिवायडेशन करायला सोपं जातं याला कुठल्याच कॅल्क्युलेशनची गरज नाही बेसिक पाया डायरेक्टली फोर आन्सर येईल याला रिसेंटली कार्डरने पण घेतलं for example seven six five four three two and one या नंबरने जर फॉलो केलं तरी तुमचा आन्सर सेम राहणार इकडे तीन सोडून द्या तिकडे तीन सोडून द्या फोर दॅट इज आन्सर ही कन्सिक्युटिव्ह नंबरची सिरीज असते मी तुम्हाला मागच्या वेळेस कमेंटमध्ये आन्सर करायला लावलं होतं बऱ्याचशा मुलांनी सांगितलं पण मला की आन्सर काय आहे एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं होतं eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen आणि सेव्हन्टीन हा नंबर दिला होता तर याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला तेच करायचं होतं इकडे तीन सोडायचे तिकडे तीन सोडायचे फोर्टी चालू असतो चौदा दोन चौदा ही झाली कंझिक्युटिव्ह नंबर मध्ये सेम डायरेक्शनला जाणारी आता प्रत्येक वेळेस असंच एक्झाम्पल येईल का नाही एक्झाम्पल मध्ये भरपूर चेंजेस असतात सपोज आता तुमच्याकडे ऑड आणि इव्हन नंबर सिरीज आहे सपोज ऑड नंबर आहे आणि इव्हन आहे ऑड इव्हन सगळ्या ज्याला 2 ने डिवाइड होतं ते इवन नंबर ज्याला 2 ने डिवाइड होत नाही ते ऑड नंबर फॉर एग्जांपल आहे इथं वन थ्री फाईव्ह सेवन आणि नाईन हे ऑड नंबर्स आहेत आणि इकडे आपण घेऊ two four six eight okay आणि टेन हे असे ऑड आणि इव्हन नंबर आता जर तुम्हाला यांच्या ऍव्हरेज करायचा सांगितलं तर तुम्ही काय करणार सर इकडे दोन सोडून द्या इकडे दोन सोडून द्या फाईव्ह इज आन्सर इकडे दोन सोडून द्या तिकडे दोन सोडून द्या सिक्स इज आन्सर रॉंग हे आन्सर बरोबर आहे तुमचं हे आन्सर बरोबर आहे पण तरी सुद्धा जर याच्यात एक स्टेप फॉलो करायची प्रत्येक वेळेस तेच आन्सर राहील असं नाही कारण सेम डायरेक्शन जरी आहे याचे डायरेक्शन सेम आहे म्हणून आन्सर क्लिअर येऊन जाईल इथं पण सेम डायरेक्शन आहे का कारण इथं तुमचा दोनचा गॅप आहे इथं पण दोनचा गॅप म्हणून ते आन्सर डायरेक्ट काढू शकतो पण याच्यासाठी तुम्ही एक फॉर्म्युला यूज करायचा फॉर्म्युला काय यूज करायचा बघा first number plus last number आणि डिवायडेड बाय टू सॉरी दिसत नाही वाटत फर्स्ट प्लस लास्ट आणि डिवायडेड बाय टू असं फॉलो करायचं मग याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर आहे एक आणि इकडे नाही या दोघांची प्रोडक्ट करून घ्यायची one plus nine divide by two ten divided by two five answer किती सिंपल आहे फक्त पहिली आणि शेवटची संख्या दोघांची बेरीज करायची त्याला डिवायडेड बाय दोन करायची इकडे पण तसंच आहे पहिली संख्या दोन प्लस शेवटची संख्या दहा डिवायडेड बाय दोन दहा आणि दोन बारा डिवाइड बाय दोन is equal to six answer six ही स्टेप का फॉलो करायची कारण कधी कधी नंबर डायरेक्शन सेम नसतो कधी इथं सपोज तुमचा तीनचा गॅप आहे कधी चारचा गॅप होऊ शकतो कधी दोनचा गॅप होऊ शकतो म्हणजे डिफरंट डिफरंट तीन मध्ये तुमचा गॅप जर वेगळा असेल तर अशा वेळेस तुम्ही हा फॉर्म्युला फर्स्ट आणि लास्ट किंवा मग अजून एक शेवटची स्टेप तुम्हाला सांगतो ऑड आणि इव्हन आय होप सगळ्यांना समज असेल सपोज आता एक नंबर सिरीज आहे two four six eight ten twelve fourteen आणि सिक्स सॉरी सिक्सटीन नाही घेत मी फक्त फोर्टीन ओके आता या सिरीज मध्ये काय आहे इथे दोन आहे चार सहा आठ दहा बारा आणि चौदा ही सिरीज आहे बरोबर ही इवन सिरीज आहे हे तर तुझ्या लक्षात आले कारण सगळे ने डिवाइड होतील असेच नंबर आहे मग अशा सिरीज मध्ये बघा ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट आणि लास्ट दोघांची टोटल प्लस डिवाइड करतात प्लस आता किती होईल two plus fourteen divided by two म्हणजे सिक्सटीन डिवायडेड बाय टू केलं तर आन्सर एट येतो आता एट हे आंसर हे तुम्हाला माहिती झालं पण या सिरीज मध्ये कुठलाही नंबर घेतला तर आन्सर एट झाला पाहिजे लक्षात आलं म्हणजे जर या पद्धतीचा तुम्ही फॉर्म्युला यूज करताय तर कुठलीही संख्या घेतली तर त्याचा आन्सर मात्र आठ झाला ते कसे बघा आता समजा तुम्ही फोर आणि ट्वेल्व घेतला दोघांची प्लस केली four plus twelve divided by two आला सिक्स्टीन अपॉन एट आन्सर किंवा तुम्ही सिक्स प्लस टेन घेतला sixteen divided by eight plus ten घेतला सॉरी एट प्लस टेन नाही घेणार कारण एक ती संख्या आहे त्याला जोडीला म्हणून मग एट आन्सर आहे ना तुमचं इथं तुम्ही इकडच्या तीन संख्या सोडा इकडच्या तीन संख्या सोडा आन्सर एट होऊन जातो आणि तसंच फॉर्म्युला जरी फॉलो केला तरी एट आन्सर येतो कुठल्याही संख्येला मॅच करून ओके फक्त जोडी मात्र पहिली आणि शेवटची पहिली आणि शेवटची पहिली आणि शेवटची अशी असते पाहिजे काय हो सगळ्यांना समजलं असेल आज कन्सेप्ट पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण अजून वेगळ्या पद्धतीने बघू ज्याच्यात डायरेक्शन वेगळा आहे नंबर वेगळे आहे इवन पण आहे ऍड ऑड पण आहे म्हणजे ऑड नंबर पण येतील प्लस इवन पण येतील किंवा मग नॅचरल नंबर बघू फोन नंबर बघू आणि काही क्वेश्चन आलेले एग्जाम मध्ये ते क्वेश्चन सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू थोडेसे कन्सेप्ट क्लिअर झाले की अजून एक व्हिडिओ मध्ये आपण कन्सेप्ट बघू आणि मग त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दोन तीन व्हिडिओ मध्ये जे एक्झामला क्वेश्चन कशा पद्धतीने येतात ते सॉल्व करून लागले ओके तर व्हिडिओ समजला असेल कन्सेप्ट समजले असतील व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा तुमच्या मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर मात्र करू ओके तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ थँक्यू